Baila lento, muévete en baja, con ese booty a mover a temblar. Dale que la noche aún no se acaba, empezamos lento pa' luego guayar. Baila lento, muévete en baja, con ese booty a mover a temblar. Dale que la noche aún no se acaba, empezamos lento pa' luego guayar. Ella es de que por su amiguita no Ese booty lo tiene investigado toda la NASA No hay una que perre como tú Ni que pueda por la pinta que lleva Manda envidiosa pa' su casa Muévelo, muévelo, muévelo Aburrirse en su casa ya se cansó De partir la pista ya se encanta. noche no se acaba, empezamos lento pa' luego bailar Y lo sube y lo baja y lo mueve de rico. Si es por ella yo vuelvo y me quedo un ratito. Esa faldita corta me tiene loquito y se mueve lento de poquito a poquito. Mírala, mira cómo baila, cómo se luce, cómo se destaca. Ah. JT JT JT Yeah Baila lento, Empezamos lento